Tämä sensitiivinen aineisto liittyy yleensä henkilötietolain soveltamisalaan, eli kun on semmoista tutkimusaineistoa, missä on sensitiivistä tietoa, lähinnä nyt henkilötietoja, se on se yleisin, niin siitä on Suomessa aika tiukka tulkinta, että aineistojen avaaminen vaatii nimenomaan sen suostumuksen näiltä henkilöiltä. Ja kun se on vielä hiukan epäselvää oikeudellisesti, että jos niitä käytetään uudestaan sen sekundääriaineistona esimerkiksi, niin vaatiiko sekin vielä edelleen nimenomaista suostumusta näiltä henkilöiltä. Meillähän tietosuojavaltuutettujen toimisto tulkitsee näitä henkilötietolain vaatimuksia ja heidän näkemyksensä on esimerkiksi se, että anonymisointi, pseudonymisointi ja, ja kryptaukset eivät vie pois sitä, ähm, henkilö, että ne katsotaan henkilötiedoiksi ja, ja tuota, että niihin on se suostumus saatava.